thank mm -hmm. you አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ውድና የተከበራችሁ የለም ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዩ እህት ወንድሞቼ እንዲሁም የሀገሬ ልጆች እንደምናችሁልኝ በመላው ዓለም ያላችሁ ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ዛሬ እንግዲህ ሮመዳን አምስተኛውን ቀን አጠናቀቀ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ቀኑ በጣም ይሮጣል እና ያው ዙሮ ቀለል ያለ በተለይ እኔ የዘንድሮ ስደት ላይ የዘንድሮ ሮመዳን በጣም ነው ደስ ያለኝ ማለት ነው። ለምንድን ነው ሰዎችንም አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው። ተራዊት ሶላት መስጂድ ሄደን ነው የምንሰግደው። በጣም ደስ ይላል ወላሂ። ብቻ ከመስገድ መስጊድ ሂዶ መስገድ በጣም ቆንጆና ሀሪፍ ነው። እነኚህ ሰዎች ቤት እንግዲህ ሶስት ሮም አሁን አሁኑ ጋራ ሶስት ሮመዳንን ያሳለፍኩትኝ ያው የሁለቱ አመት የኮረና ሰዓት ነው። አሁን ደግሞ አልሐምዱሊላህ ጥሩ ነው እና አላህ ጀዛቸውን ይክፈለው። ያው እንደነገርኳችሁ ሮመዳንና የተለያዩ አመት ባሎች በየሃይማኖታችን ሲመጡ የጾም ቀናቶች እንደዚህ ሲመጡ የሆነ ይሰማናል ባይታወርነት ምናምን ነገር አይደለም እና አሁን ልክ በቃ ኢትዮጵያ ያለውን የመሰለኝ የተራዊት ሶላት እኔም ጓደኞቼም ሰውዬ እናቱ ቤት የምሰራው ወንድሞች ቤት ደግሞ ሁለት አሉ። አራት ኢትዮጵያኖች ነን። በጣም አንዲቱ ሁልጊዜ ትመጣለች። ሰውዬ እናቱ ቤት ማለት ነው። የኛ ቤትና የሰውየው እናት ቤት በጣም ቅርብ ነው። ያው በእግሬ ቶቶሎ ቶቶሎ እቃ እንዴት አድርጌ እንደማጥብ ታውቃላችሁ። ፍጡር ያው ቤተሰብ ስላልሆኑ ልጆችና ባልና ሚስትና አምስት ልጆች ናቸው። ልጆቹ ትንንሽ ናቸው ያኔ ስላልሆኑ ያው ቀለል ያለ ነው። ቶቶሎ ቶቶሎ አጥብና ማለት ነው። ከዛ እኔና የ11 አመት ልጅ አለች የእነሱ ልጅ እንሂድላታለሁኝ። በእግራችን እንሄዳለን። ቢያንስ በእግራችን የስምንት ደቂቃ መንገድ እንዲሁም አይፈጅም። ስምንት ደቂቃ ግን ሊሆን ይችላል። እንሄዳለን ማለት ነው። ቅርብ ነው ሄደን ከዛ ሰውዬ እናቱ ቤት እንሄዳለን። ጓደኞቼ የሰውዬ እናቱ ቤት የምሰራው ጓደኛ አለችኝ። እሷ እንደገና የወንድሞቹ የሰውዬ ወንድሞቹ ቤት የሚሰሩት ደግሞ ሁለት ኢትዮጵያኖች አሉ። አራት ኢትዮጵያኖች ነን። ተያይዘን መስጊድ እንሄዳለን። ተራዊት ሶላት እንሰግደን ተመልሰን ደግሞ እንጫወትና ከዛ እኔም ወደ ቤት ይመጣለሁ ማለት ነው። እነዛ ደግሞ ያው መዳሞቻቸው ወደ ቤታቸው ሲሄዱ ይሄዳሉ ማለት ነው። የእነሱ ቤታቸው ይርቃል ትንሽ የኔ ቀረብ ይላል ማለት ነው። ሰውየው ከእናቱ ቤት መራቅ አይፈልግም። እናቱ ጎረቤት መሆን ነው የሚፈልገው ሰውዬ ማለት ነው። በጣም ጎበዝ ነው በነገራችን ላይ የእናቱ በእናት ሀቅ ላይ ጎበዝ ነው እና እንደዛ ነው የምላችሁ። ያው ኢትዮጵያን ይመስል ይመስል በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነው የመሰለኝ መስጊድ ሂዶ መስጊድ ላይ እኔ ስደት ላይ እኔ መስጊድ ባይኔ እንጂ ውስጡ ገብቼ አላውቅም። ግን የሆነ ሞል ምናምን ስንሄድ በፊት የምሰራበት ቤት ፊትም ስሰራ ሞል ምናምን ስንሄድ ዙሁር ምናምን ወይ ዙሁር ወይ መቅሪብ እንደዚህ እዛው ሞል ውስጥ እኮ እንትን አለ መስጊድ መስገጃ አለ። እዛ ብቻ ነው የምንሰግደው እንጂ እንደዚህ የለም ነበረ። አልሐምዱሊላህ ዘንድሮ በጣም ደስ ይላል። በጣም ቀለል ያለ ሮመዛን ነው። በጣም ደስ ይላል እላችኋለሁኝ እና በዚሁ አጋጣሚ የምነግራችሁ ነገር ምንድን ነው እህቶቼ፣ ስራ አትምረጡ። በተለይ ዱባይ ያላችሁ እኔ አሁን በፊት ምሰራበት ቤት ጠፋሁኝ። ጠፍቼ እኔ በነገራችን ላይ ስራ ፈቶ መቀመጥ አይምሮዬ በጣም አሁን ሌሎቹ በቃ ይዝናናሉ ምናምን እኔ በጣም ያዝናኑኛል። ስራ ፈተው እንዴት ነው የሚዝናኑ ትላለሁኝ። እኔ ግን በፍጹም አይምሮዬ በጣም ነው የሚጨናነቀው። በቃ እኔ ከስድ ከሀገሬ ወጣሁት እኮ ለስራ ነው፣ ሰርቼ ሀገሬ ለመመለስ ነው እና እንዴት ነው እኔ እዚህ ጊዜ የማቃጥለው? የሆነ ጭንቀት ይይዘኛል። እኔ እንጃ አላቅም፣ ብቻ በጣም ነው የሚጨነቀው እና እኔ ጠፋሁኝ፣ ከፊተኛ ቤት ጠፋሁኝ። ከዛ ሁለት ቀን አጅማን ሁለት ቀን አድሬ እንደገና ወደ አላይን ተመለስኩ ማለት ነው። የዛን ሰዓት አጅማን ውስጥ ግን በነገራችን ላይ ስራ ብዙም የለም። ወደ አላይን ተመልሼ የሆነች ልጅ ተቀበለችኝ። እሷ ጋር ደግሞ ብቻ በነገራችን ላይ በአጠቃላይ ስድስት ቀን ነው አራ ቀን ምናምን ስራ ፈትቼ የተቀመጥኩትኝ እዚህ ቤት መጣሁኝ። ይሄ ቤት ግን አዲስ ነው፣ አሁን ነው የመጣንበት። ፊት ሌላ ቤት ሌላ እሱም እዚሁ ቅርብ ነው የፊት የምሰራበት ማለት ነው። እነዚህ ሰዎቹ እዚህ ከመጡ ገና ወራቸው ነው እዚህኛው ቤት ከመጡ ማለት ነው። የፊተኛ ቤት ደግሞ እየፈረሰ ነው። ያው ልናፈርስ ነው ልቀቅ ተብሎ ነው ሰውዬው ወደዚህ የመጣው እላችኋለሁኝ። እና ሀገሬ ልጆች መጣሁኝ እዚህ ቤት። እኔ በነገራችን ላይ ምን እንደው ታውቃላችሁ፣ ብዙ ልጆች ስራ ያማርጣሉ። ምሳሌ ጠባብ ቤት መስራት ይፈልጋሉ። እኔ ጠባብ ቤት መስራት አልወድም። ፎቅና ምድር ትልቅ ቤት መስራት ግቢ ያለው ያለው ቤት እንደዚህ በቃ አሁን ይሄ ቆይ መቀርጫ አሳያችኋለሁ። መናፈሻ አለ። በጣም ግቢው ትልቅ ነው። እጽዋቶች አሉ። በጣም ደስ ይላል። ምሳሌ አሁን ስራ ሰርታችሁ የሆነ ሻይ ወይ ቡና ወይ ነስካፌ ነገር ይዞ እኔ ውጭ ቁጭ ማለት ስልክ ማየት በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ጠባብ ቤት ብዙ ልጆች ጠባብ ቤት ነው የሚመርጡት። ቤት ትልቅ ነው። እኔ በነገራችን ላይ ደሞዝ ይስጡኝ፣ አይጨቅጭቁኝ። ከዛ በኋላ ችግር የለብና ቤት ትልቅ ነው እንጂ ጠባብ ቤት እኔ መስራት አልወድም። ለምን ጠባብ ቤት እኮ የሚሰሩ ልጆች ምንድን ነው ይሰራሉ። ልጆቹ እዚህ ሆናቸው የወዴት ነው እስቲ ኦህ የምትሉት የምተነፍሱት እና ብዙ ጠፍተው የሚሰሩ ልጆች ያማርጣሉ። ቤት ቤት ትልቅ ቤት መስራት አይፈልጉም። ግቢ ምናምን ያለበት ቤት ጭራሽ መስራት አይፈልጉም። እና እኔ ደግሞ እዚህ ቤት ሲገባ እኔ ምንም ይሁን ምንም እኔ ስራ መግባት ፈልጋለሁ ብዬ ወዲያውኑ መጣሁኝ። በቃ ጥርሴን ንክስ አረገችዬ ነው እዚህ ቤት ይሄው ሶስት ረመዳንን እዚህ ቤት አሁኑ ጋራ ሶስት ረመዳን አሳልፍኩ ማለት ነው። እጃዛ አልወጣም። ወይ እቺ ዝም ብሆና ነው። እጃዛም አልወጣም። እኔ እጃዛ መውጣትም አልወድም፣ አልወጣም። ምክንያቱም ውጭ ስትወጡ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ብዙ የሚያስጠሉ ነገሮች አሉ። ጥሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን እኔ እጃዛ ሰው ሁላችንም ግን ጠፍተን ነው የምንሰራው። አራት ኢትዮጵያኖች ነን፣ ሁላችንም እጃዛ አንወጣም። አርፈን ስራችን ነው የምንሰራው። እና በዚህ በሮመዳን ሰዓት ደግሞ ስራ ካገኛችሁ በተለይ ዱባይ ያላችሁ ልጆች ስራ ካገኛችሁ በዚሁ አጋጣሚ ጠንክራችሁ ስራችሁን ስሩ። ስራ አትምረጡ። ያው በሮመዳን ሰዓት ትንሽ የስራው እንትን ትንሽ ከፈት ይላል እና ስራ አትምረጡ፣ አታማርጡ። በቃ የወጣችሁት ለመስራት ነው። ስሩና ጊዜያችሁን እንትናችሁን ማቃጠል የለባችሁም። ሰራ ሰራ አድርገን ወደ ሀገራችን መግባት ነው እንጂ እዚህ ቤት መምረጥ፣ ስራ ማማረጥ ይሄ ጥሩ አይደለም። በነገራችን ላይ ግን ስራ ሰጥቶ ፈቶ ሲቀመጡ እንትን ይላል የሆነ የሆነ የስራ ፍላጎት ይቀንሳል እና ሰራ ሰራ አድርጋችሁ እጃዛም ደግሞ አታብዙ። እኔ ጥሩ ቤት ካገኛችሁ መዳሞቻችሁ ጥሩ ከሆኑ አርፋችሁ ብትሰሩ ሀሪፍ ነው። እጃዛ ምን ይሰራል? በእርግጥ አንድ ቀን ውጡ ሲባል ያገለግላል። ግን ሰዎቹ እንደዚህ አሁን ጥሩ ሰዎች ከሆኑ መልካም ሰዎች ከሆኑ ልክ ልክ እንደነዚህ ሰዎች ማለት ነው አራታችንም ጠፍተን ነው የምንሰራው ኢትዮጵያኖቹ አራታችንም ጠፍተን ነው የምንሰራው። ይኸው አራታችንም እጃዛ አንወጣም። ሰዎቹ ያው በቃ ሁላችንም አንዲቱ ስድስት ወር ነው የሆናት፣ ግን አንዲቱ ከመጣች ስድስት ወር ወይ ስምንት ወር እንደዚህ ስድስት ወር ሰባት ወር ይሆናታል፣ ሰባት ወር ይሆናታል። ሌሎቻችን እኔ ይሄ ሁለት አመቴን አለፈ መሰለኝ እኔ እዚህ ቤት ሌላኛ እናቱ ቤት ደግሞ ያለችው ሁለት አመት ከስድስት ወር ሆኗታል። ወንድሙ ቤት ደግሞ ያለችው አመት አልፏታል። ያሁኗ ደግሞ ከመጣች ያው አሁን ሰባት ወሯ ነው። እሷም ቋሚ ሰራት ቋሚ ነው የምትሰራው እና ስራ አታማርጡ። እንደዚህ ጥሩና የሚያስቀጥሉ ነገር ከሆኑ በተለይ የሌላ ሀገር ዜጎች ከሆኑ እነሱ ያሰሯችኋል እና በዙ አጋጣሚ ስራ የምታገኙ ልጆች ስራ አታማርጡ። በዚህ በረመዳን ሰበብ ስራ ብትገቡ ጥሩ ነው እላችኋለሁኝ። በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ስራ አታመርጡ። አሁን እኔ ማለት ነው ፊትም የወጣንበት ቤት የዛሬ ሁለት ወር አካባቢ ነው። እዚህ ቤት ገና ሁለት ወራችን ይሆነናል። የወጣንበት ቤት ፎቅና ምድር ነው። ግቢ ያለው አምስት ልጆች አሉ። ልጆቹ ደግሞ ከ11 አመት በታች ናቸው። የመጀመሪያው 11 አመት ከዛ የ9 አመት ከምናምን የ6 አመት የ3 አመት እና የ8 ወር ናቸው ልጆቹ ማለት ነው። እና ደግሞ ትንሽ በቃ የህፃኖቹን ህፃኑን ይዛለሁኝ። ፎቅና ምድር ሁልጊዜ አጸዳለሁ፣ ልብስ ተኩሳለሁ። ምግብ ግን አንሰራም። ጽዳት ነው። እና ደግሞ ግቢ ጠርጋለሁ። ይሄ እንግዲህ እጽዋቶች ይታያቸዋል። እኔ በነገራችን ላይ ይሄ እጽዋት በጣም እንትን እወዳለሁ። እንትን በጣም ማለት ዙሪያውን ነው እና ይሄ ቅጠል እንግዲህ ተመልከቱ። ይሄ ቅጠል ዙሪያውን ነው ዙሪያውን ነው ማለት ነው። ይሄ ቅጠል ይሄ ቅጠል ማለት ነው። የዛፉ ዛፉ ከዚህ ጀምሮ እዚህ እንትና ከዛ ደግሞ አግድም እንደዚህ ያለ ነው። በቃ ከፊት ለፊት ጀምሮ አንዱን ጎን ዙሪያ ዛፍ ነው። ከአንድ ጎን ብቻ ነው ዛፍ የሌለው በስከዛና በስተኋላ ብቻ እንጂ ከፊት ለፊትና በዚህ ጎን በኩል ዛፍ አለው። ይሄ እንግዲህ ንፋስ በሆነ ሰዓት በእርግፍ ነው የሚለው፣ በቃ ሲጥ ነው የሚለው። ደግሞ artificial እንትን ነው ላሳያችሁ ብዬ ነው። ምክንያቱም ጠንካራ እንድትሆኑ ነው የሀገሬ ልጆች እንዴ ቤቱን በጣም ትልቅ ነው፣ ግን ሰዎቹ አይጨቀጭቁኝም። ደሞዜን ይሰጡኛል። ምግብ ችግር የለም። ልጆቹን ካጠፉ እመታለሁ፣ እቆጣለሁ፣ እሳደባለሁ። ምንም ችግር የለም። እኔ በነገራችን ላይ በልጅ በኩል በጣም እድለኛ ነኝ። የትም ቦታ ምን ክፉ ቢሆኑ ሰዎቹ ልጆች ብመታ እንኳን መታችን ካሉ እንደው ለምን መታሽ ብሎ አይጮሁብኝም። የሚገርማችሁ ነገር ለምን ልጃችንን መታሽ ምናምን ብለው እንትን አይሉም። እድለኛ ነኝ በዚህ በኩል ማለት ነው። እና ሰዎቹ ደግሞ ካጠፉ ጭራሽ ለሰውየው ከተናገርኩ ሰውየው በጣም የሚቆጣቸው እና ልጆቹ ያው ልጅ አለበት ቤት ያቆሽሻሉ ምናምን እንትን ይላሉ። ግን ይሄ ቅጠል እንደምታዩት ይረግፋል። ግን እኔ በጣም ደስ ይለኛል ማለት ቤት ትልቅ ሆኖ ምሳሌ ሰርታችሁ ለማረፍ እንኳን የሆነ በቃ confidence አላችሁ ማለት ይሄ በቃ ይህን ሁሉ ሰርቻለሁ ምናምን ነገር የሚል መተማመን በራስ መተማመናችሁ ይሞላል። ለማረፍ ራሱ ምንም አትጨናነቁም ማለት ነው። አሁን እኔ ሁሉ ሰርቼ አርፋለሁ ካልኩት ምንም የሚያጨናንቀኝ ነገር የለም እና በዚህ ላይ ደግሞ ሁለት መኪና አጥባለሁኝ፣ መኪናዎች አጥባለሁኝ ይህን ግቢ ጠርጋለሁ። አሁን ራሱ እየጠረኩኝ ነው። ውጭ ራሱ አለ እንደዚሁ አረንጓዴ የተነጠፈ ማለት ነው። ውጭ አለ፣ በጣም ትልቅ ነው እና ይህን የምላችሁ ምንድን ነው ስራ አታማርጡ። እኔ አሁን ስራ አማርጬ በሆን እስካሁን ድረስ እንትን አልልም ነበረ እና ጠንክሬ በመቀመጤ ሰውዬም ሌሎቹም ጓደኞች ሶስቶቹ እነሱም ይኸው ጠንክረው በመቀመጣቸው የእነሱም ሁሉም ፎቅ እናታች ነው ቤቱ የአራታችንም ማለት ነው እና ጠንክረን በመቀመጣችን ይሄው እየሰራን ነው። ምክንያቱም ስደት መተን ጊዜ ማቃጠል ስራ መምረጥ የለብንም። ያገኘነውን ስራ ስራ አድርገን ሀገራችን ለመግባት ብራችን ይዘን ሀገራችን ለመግባት መሞከር መቻል አለብን እላችኋለሁ። ጠንክራችሁ ስሩ፣ ስራ አታማርጡ። አሁን ሮመዳን ላይ ስራ ካገኛችሁ ፎቅ ነው እታች ነው ብቻ ደሞዝ ይስጡ። መጨቃጨቅ በነጋቸው መጥፎ ነው። ጭቅጭቅ ላይ ጭቅጭቅ ያለበት ቤት ስሩ አልላችሁም። ምክንያቱም እኔ ጭቅጭቅ ማለት ነው በጣም ነው የምጠላው። ቢመቱኝ ይሻለኛል። ጭቅጭቅ፣ ስድብ እኔ አንወድም፣ ሁላችንም አንወድም። ግን የኔ በጣም ይጠናል ማለት የሆነ ጭቅጭቅ እኮ ምክንያት ያለው ነገር ቢሆን ችግር የለም። ምሳሌ ካጠፋሽ እኔ ካጠፋኝ ቢሰርቡኝ፣ ቢጨቀጭቁኝ፣ ቢመቱኝ ምንም አይመስለኝም ካጠፋው ማለት ግን ካላጠፋው አይደለም መጨቅጨቅ፣ መሰደብ፣ ሲገለምጡኝ ራሱ እኔ አልወድም ማለት ነው። ሁላችንም እንደዚህ ማንኛውም ሰው እንደዚህ ነው። ባላጠፋው ነገር ላይ መወቀስ አይፈልግም የሰው ልጅ እና ሰዎቹ ጥሩ ሰው ካገኛችሁ እህቶቼ እኔ ለእናንተ ነው የኔ። አሁን ቆይ ግቢውን እየቀረስኩ ያሳያችኋለሁ። በጣም ትልቅ ግቢ ነው። በእርግጥ ጉረኛ እንዳትሉኝ። ፊት ፊት ምሰራበት ቤት የእነሱ ቤት ግቢው በመኪና ራሱ ሁለት ደቂቃ ያስኬዳል። መኪና እንግዲህ ያው አንድ ደቂቃ ምን ያህል እንደሚሄድ ታውቃላችሁ። ሶስት ትልልቅ በር በጣም ትልቅ ነበር። ያ የዛ ሀገር ዜጎች ግቢ ነው። ግን እዛ ስድስት ሰራተኞች ነን፣ እዚህ ደግሞ እኔ ብቻ ነኝ። ግቢው ለአንድ ሰው በጣም ትልቅ ነው። ቤቱ በጣም ትልቅ ነው እላችኋለሁኝ። ጠንክራችሁ ስሩ፣ ስራ አታማርጡ። በሮመዳን እንትን በዚህ አጋጣሚ ስራ ግቡ። ደግሞ ዱባይ ነው ወደ እንትን አዎ ዱባይ አፈሳ እየተባለ ነው። ራሳችሁን ጠብቁ። ወደዛ ወደዛ አትሄዱ። እዚህ ሻርጃ አካባቢ ደግሞ ሻርጃ ነው። አዎ መኪኖች ብዙ ጊዜ ሰው ይገጫሉ። ራሳችሁን ጠብቁ። በመኪና አደጋ ህይወታችሁን በስደት ላይ መሞት በጣም ያስጠላል። አፈር ውድ ነው የሚሆንብን። አፈር ማለት ሶስት ሜትር አፈር በጣም የምትወደድብን ስደት ላይ ስንሞት ማለት ነው እና ወገኖቼ በያላችሁበት የአላህ ሰላምና እዝነት በእናንተ ላይ ይሁን። አላህ ይጠብቃችሁ። ራሳችሁን ጠብቁ።